Herzlich willkommen zur Episode 2 unserer neuen Staffel von Wir entwickeln einen Fahrradrahmen. Vom Prototyp bis zur Serie geht's jetzt. Und ähm, das ist der Stefan, ich bin der Giacomo. Hallo zusammen. Hi. Ähm, jetzt fängt der Stefan an, euch zu erklären am Rechner und am Bike ganz genau im Detail, was wir uns überlegt haben und zu was für einem Ergebnis das geführt haben. Und das Schönste ist, wir haben sogar schon die Frästeile da, es wird also spannend heute. Glück gehabt, wir haben eben das Paket aufgemacht. Gerade heute kam eine Lieferung. Genau, da können wir euch direkt die Sachen, die wir am Computer sehen, auch in Hardware zeigen. Passt perfekt. Ja. Okay, Kamera läuft und Action. Okay, gut, legen wir los. Wir hatten es ja beim letzten Mal schon im Wald erwähnt. Ähm, die größte Änderung jetzt vom, vom Prototypen hin zur Serie ist mit Sicherheit der, der Sitzruhebereich. Das, so wie es aktuell aussieht, das funktioniert zwar. Prinzipiell hält auch, bislang, aber ähm, es hat auch sehr viele Einzelteile zusammengesetzt. Wir haben, der Schweißer hat eine ziemliche Herausforderung, das verzugsfrei hinzubekommen und es ist auch sehr, sehr viel Handarbeit nötig. In einem, ja, in einem Umfang, wo man schon aufwendige Frästeiger herstellen kann, einfach von den Stundenlöhnen her. Was wir letztendlich konstruiert haben, ist ein, ist ein zweiteiliges Frästeil, was verschweißt wird. Das ähm, ist halt eine, eine hohle Schale jeweils, die ähm, die über kleine Zentrierungen, ich weiß nicht, ob man es jetzt im Video sieht. Mal versuchen reinzugehen. An den, an den Lagerpunkten. Ja, das sieht man. Auf, okay. Die ja, über kleine Zentrierungen an den Lagerpunkten auseinandergesetzt wird, so dass es dann für den Schweißer einfach ist, die beiden Bauteile miteinander zu verschweißen. Und durch diese Konstruktion können wir die ganzen Probleme, die wir in, der, in den ersten Prototypen an der Stelle hatten, halt eliminieren. Ähm, konkret, wir hatten sehr viel Schweißverzug im im, äh, im Sitzrohr. Dadurch, dass wir das Sitzrohr direkt viele Elemente angeschweißt haben, war es dann sehr schwer, hinterher die Sitzrohre durchzureiben. Ich zeige es mal eben noch mal kurz am, am Rad. Mhm. Hier sieht man das, ne? hier, von hier fängt die Schweißnaht an, geht hier runter und bis hier hin und dadurch macht das Sitzrohr quasi so eine Banane. Mit der neuen Konstruktion schweißt du jetzt nicht an das, Sitz, schweißt das Sitzrohr mit einer kurzen runden Naht an diese, dieses, ähm, das neu konstruierte Bordhöhe an und haben ansonsten halt die normalen Schweißnähte zum Oberrohr und zu der Abstützung, wie man es von vielen anderen Rahmen auch kennt. Generell gibt uns das dieses zweiteilige Frästeil halt viele Möglichkeiten, um einige Sachen schöner zu machen. Ähm, wir können halt in den Kraftfluss viel besser lenken durch die ganzen durch weiche Übergänge, jetzt beispielsweise von der Schwingenaufnahme in, dieses, in diesen unteren Sitzrohrbereich rein oder auch wir haben das halt das Sitzrohr unten dann sehr weit aufgestellt zum Tretlager, zum Unterrohr hin genau. und auch in die Richtung aufgeweitet, um einfach eine maximale Abstützung am, am Tretlagerbereich zu erzielen. Sachen, die man sonst eigentlich letztendlich nur in, in Kohlefaserrahmen Ups. <laughs> mit aufwendigen Hydroformigkeiten oder halt in Kohlefaserrahmen realisieren kann. Das, das schaffen wir halt durch diese zweiteilige Fräskonstruktion. Eine weitere Neuigkeit, die wir jetzt die zweite Serie von den Rahmen drin haben, ist, dass wir äh, die Dämpferaufnahme anschrauben. Dadurch haben wir halt ein bisschen, zum einen ein bisschen mehr ähm, Freiheit bei Änderungen, was, was Kinematik oder Geometrie vom Rahmen angeht. Und zum anderen stützen wir jetzt auch nicht mal Unterrohr ab, sodass das erleichtert die Produktion ein bisschen für uns intern. Ähm, aktuell haben wir eine, eine Geometrievariante konstruiert, wo wir den Hinterbau ein Stück weit ausfedern circa, ich glaube, 13 mm Joker, so in der Art. Ja, ja, ich glaube schon. Genau, das, <clears throat> das ermöglicht entweder mit dem 27,5er Hinterrad zu fahren, wie es äh, seit diesem Jahr auch bei UCI-Rennen zulässig ist. Ähm, oder man kann halt ähm, die Geometrie ein bisschen mehr Richtung Trail-Touren verstellen. Ähm, das heißt, das, das, Tretlager kommt ein bisschen hoch, der Lenkwinkel wird ein bisschen steiler. Da kann man halt auch mit, mit rumspielen. Durch die, durch die neuen Frästeile kommen wir ohne Abstützung von dem, von dem Lagerpunkt zum Oberrohr aus. Das gibt uns dann die Möglichkeit, den Hebel ein bisschen zu ändern. Ähm, das hier ist schon ein neuer Hebel. Wenn man den jetzt mal mit dem alten vergleicht, wir konnten diesen Verbindungssteg breiter gestalten. Das heißt, den hinteren Schenkel vom Hebel kürzer machen. Und dadurch sollte der Hebel deutlich steifer werden. Ähm, man kann auch vielleicht nochmal reinführen. Man sieht es auch, wenn man hier, hier rein erhält mit der Kamera, dass halt einfach die Öffnung wesentlich größer geworden ist. Genau, ansonsten ist der Hebel vom Design gleich geblieben. Wir sind halt bei dem Rahmen auf einen sehr steifen Hebel angewiesen, weil keine Möglichkeit besteht, die, die Sitzstreben miteinander zu verbinden. Und da haben wir die Möglichkeit äh, genutzt, jetzt den Hebel noch eine Ecke steifer zu machen. So, jetzt habt ihr gesehen, was wir noch alles umgesetzt haben für den nächsten Rahmen die ganzen Frästeile, die wir euch jetzt gezeigt haben, jetzt habe ich den doch angepasst, ja. <laughs> die gehen jetzt weiter zum Rahmenbauer und dann kommt die nächste Runde Prototypen. Da haben wir jetzt auch schon ein paar weitere Testfahrer mit dabei und einer von den Rahmen wird ins Prüflabor gehen etc. Und ja, lassen wir uns überraschen. Also der Rahmenbauer wird jetzt ein paar Wochen Zeit haben, neue Rahmen zu bauen und äh, dann wird wieder montiert dann wird weiter getestet. Und wir sind aufgelegt, wie kleine Kinder. Immer noch. Kein Projekt. Reingehauen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na, so. Kaffee hier, ne? Wie in der Tagesschau. Wie in der Tagesschau, ne? Ja. Kaffee ist das Bier des Monats. <laughs>